नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर हे गुरुवर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी अपने स्तर पर पूर्ण मेहनत करके परीक्षा के प्रथम या द्वितीय स्तर पार कर लेते हैं पर अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं या कभी असफल भी हो जाते हैं तो उनके अभिभावक माता पिता उनको किस तरह से मोटिवेट करें कि वो पुनः दृढ़ संकल्पित होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ें आपका मार्गदर्शन चाहिए देखिए कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो आप उन्हें सबसे पहले तो इस बात के लिए प्रेरित करो कि बेटा सर्वश्रेष्ठ पाना है तो सर्वश्रेष्ठ दो अपना सर्वोत्कृष्ट लगाओगे तभी सर्वोत्कृष्ट पाओगे अपनी तरफ से कोई कमी न करो पर्याप्त तो पुरुषार्थ करने के बाद यदि उसे वांछित परिणाम न मिले ओ वांछित <laughs> परिणाम न मिले तो आप उसे थोड़ा सा इनक्रेज कीजिए उसे हताशा से बचाइए कि बेटा कोई बात नहीं तुमने अच्छा काम किया अच्छा प्रयास किया परिणाम नहीं आया कोई बात नहीं लोगों का तो प्री में ही सिलेक्शन नहीं होता कम से कम तू प्री प्री में निकले हो या मेंस तक चले गए हो इंटरव्यू पे गए हो तो वापस आ गए ऐसा होता है लेकिन घबराओ नहीं कल ही मेरे पास एक युवक आया वो बहुत हताश था परिवार का बैकग्राउंड बहुत साउंड था वो सीए के सात अटैम्प्ट कर चुका सेलेक्ट नहीं हो पाया बहुत हताश था मैं क्या करूं हमने कहा कुछ नहीं करो सीए नहीं बन पाए सीए को पालने वाला बन जाओ क्या बात हो गई एक ही जगह थोड़ी बंद दरवाजे को मत देखो खुले द्वार को देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ सैकड़ों सीए काम करते हैं बड़े बड़े प्रतिष्ठान चलाते हैं और जो अंडर ग्रेजुएट है उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही देख लो बिल गेट्स के पास क्या है बिल गेट्स ग्रेजुएट भी नहीं है पता है आपको और सारी यूनिवर्सिटी टॉपर को पालता है लाखों तो क्या है इसलिए कभी हताश मत होइए सबसे बड़ी बात बच्चों को मन मस्तिष्क में पहले ये अंकित करना चाहिए कि मुझे क्या करना है और दूसरी बात यदि उसमें सफल ना हो तो उनसे कहना चाहिए तो होना ही था अगर ऐसा हो भी जाए तो घबराओ नहीं एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खुलता हम उस दिशा में आगे बढ़ते